Saluton al cio, jeni vu vi, dio, kai hudio mi ne parolos tiom longe, char mi ne volos fari teda. Do, mi simple volos eh, paroli pri, eh, mi spolos du aferoi, nue mi petas, ne, ne, mi petegas, che vi, unu lastan foion, disconigu nian mon collecton por amicumu al ciui el viei amicui. Mi scias che jis nun vi faris tio mutega, cae ni collectis plio 2000 euroin, cae tio esas tute frenesa, sed mi petas che vi unu lastan foion disconigu gin. Ner por enspezi monon de nove de viei amicui, sed por helpi reclami la apon, char ni nun estas en la lastai horoi de nia mon collecto. Rest estas malplio eh, sestec hodui in tutem mi credas, do citiu faso, citiui lastai hodui estas gravai por la reclamado de la apo. Ciar post citiu mon collecto, dum a uh, mi suppose du monatoi netio mute okazas casas publique char ni programos la apon to ni devas fari tio mute da reclamado nun juste nun anto mon collecto finichos to mi simple petas che de nove un ulastan foi on disconigu gin al via amico che facebooko che twittero che la la cutima e sozia reteo e am blogo e am repostu al esperantisto i qui ne emas usi la interneton kai sendu artikolo in al la novaj letter listo e kai tio pulmines sia sed simple helpu nin un ulastan foi on kai mi amas vin pro tio kion vi jam faris vi jam faris cion eblan dankon pro vi provi a uh, nel dancon pro tio <laughs> am kai nun la dua afero kai por mi tre gioia afero ci yare mi flugos al germanio por pato preni en yes yes estas la junulara esperanto semaino mi pato prenos en la tuta evento. <laughs> Estos iom amuse, um, char nun la organizanto ines cias che mi pato prenos, eble post citiu filmo ilis cios, sed yes, mi pato prenos, kai ne nur mi pato prenos. Chuck flugos tien, Neil flugos tien, Judith flugos tien, ni tiui convenos che yes, por pato preni la eventon, sed ancao por havi nian anuan oficialan convenon de amicumu, kai tio acasos dum la novia caro. Do mi tre gioias per tio, gi esto sofficiala, mi flugos tion, kai mi flugos tien, kai tio es cio. Do, se vi shatis ci tion filmeton, shatu gin, disconigu gin, abonu mi an canalon se vi an ne abonis, kai mi vidus vin cio che yes, kai se vi ne estos tie, mi flugos al via heimlando, kai trovos vin. <laughs> kai kill ciam mi donkey me and donat some patreon sed anka v povas fadi g patreon superanto se vi desiras estas ligilo en la preskribo sube donat nun do mi i just nun donat estas alex chuck smith craig robinson elliot jin jacob jake john yo